Fala galera, be... Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Matheus Emanuel para mais um vídeo no canal. Então galera, o vídeo de hoje é um vídeo bem legal. Eu estou com a participação da Ana Soares, que na verdade é Ana Carla, minha irmã. Salve Ana! Salve! Então galera, se vocês quiserem se inscrever no canal dela, tá no primeiro link da descrição. E nesse vídeo, nós vai estar é, reagindo aos Tente Não Rir. Então, bora, uhum. é, bora só fazer um teste para ver se vai dar para escutar lá onde que ela tá. Dá para você escutar o vídeo? Dá? Então tá bora voltar. Dá. Olha, galera, eu esqueci de, de falar uma coisa. Que vai valer cinco chances e quem perder as cinco chances Vai ter uma printa que vai ser no próximo vídeo, entendeu? É, o Matheus vai gravar quem perdendo fazer na frente. Vai tomar a frente. Ai, ai, ai, até parece, né? Então bora começar aqui. Zero a zero. <laughs> Eu já vi isso daí, mas é engraçado. Ah, tá não. Meu Deus! Será que é possível? Mas também é, é inflável o troço. Tem como é, trapacear assim. Não. <laughs> Já tá com três Ai, meu Deus. Não entendi, mas tudo bem. Você pode até ser feio, mas se você for humilde, gentil, educado e humorado, você vai continuar sendo feio, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ai! Ai, meu Deus! Essa eu não vi. Também não. O que você achou aqui do trabalho hum. que a prefeitura fez para você? Achei bonito, viu? Tá lindo. Achei tá lindo. Realmente achei lindo. Uhum. Achei tá lindo, né? Salão, botou. Achei tá lindo. Achei lindo. entendi muito. Não entendi também. Ai! Essa eu não vi. Também não. Ó, oh, em cima do outro! Ah, tava fácil pra pular. É. Nunca deixe sua mulher se Meu Deus! Eu tô com uma chance, ela tá com três, é quatro. Tá é. O tá tacou? Ele deixou cair. Que que é isso, Roy? Não sei. Oxe. Ele não tá conseguindo sair, é isso? Só deve é, é, eu trabalha na minha mãe aqui. Vai, e daí o teu palavra na volta lá pro mandador falar, o vai te atrapalhar. Isso não pode se negar. Se você quer saber também. com a É, eu Nossa. Nossa, seu tamanho tá de garrafa. Não, mas eu só passar por baixo. É, isso é verdade. Ai, ah, galera! Meu Deus, eu perdi, mano. Qual vai ser a prenda pro próximo vídeo? Como não tem pimenta? se, tiver limão aqui, em casa, você vai partir um pedaço da banda e comer com casca. Comer não, mas eu posso chupar. Chupar, chupar com a Tá bom. Então, galera, <laughs> no próximo vídeo, não perca é, esse vídeo aí. Meu Deus, eu tô com medo, mano. Que no caso vai ser agora que a gente vai, vai gravar, né? Mas pra vocês vai sair nos outros vídeos, entendeu? Então, galera, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação. Valeu, falou e fui. Deixa o like. E a ah, Ana tem um recado para vocês. É bom no meu canal, se inscreve lá. Mas o Matheus tem que colocar o link na descrição, né? Tá bom, galera. Ó, vai estar tá no primeiro link da descrição, ou então vai estar tá no primeiro comentário fixado. Então, Valeu, falou e fui!